岡山が生んだ奇跡の舞台マイテスですキラキピンピロリンピヤピンピンピヤピンピンピ久しぶりに負けてるかもしれないヤッホーみんな息しあ違う <laughs> もう自分のもんにしようとしとるが完全に <laughs> はいどうもひなみかっぱそれから筋肉どうも本日はですねすごい YouTuber もう先に紹介しちゃったけどね <laughs> してたの、めん勝手にしちゃった、ね、キラキピッピコニンピヤピンピン マートさん来てくれましたお邪魔してますイカピンクイエーイ乗っていけないの <laughs> マートさんの方でこのやりましたこちらそうマートさんの限界メイクとヘアと加工までやって加工までがメイクということでやってきましたので、うん、ぜひこの動画は見てくださいこちらではこちらのマートでございますやばんば <laughs> こちらを今年のみでやっていこうかってことですねいやこれ無理よいや全然できるでしょ全然かくなるよやばいというわけでではやっていきましょうやっていきましょうま肌きれいにしましょうもう肌きれいなんだけどねこれに関してはあのファンデーション塗ってないもんね何もしてない本当にありのままの、まあ、マート都市はね骨格がめちゃくちゃ綺麗なので骨格が綺麗な人は美人になる パーツパーツが綺麗で、目のところがね、みんな多分見て、そう思ってるからあれなんだけど、いや、本当になんかね、全然ね、こう見たら全然綺麗。ほら。全然綺麗でしょ <laughs> 全然綺麗なのよ、ほら。だ <laughs> らごめんなさいね、あの、マータスちゃんは多分、奇跡のブサイクってキャラで言ってるけど、そんなブサイクじゃありませんでした。すいませんね、あのキャラを殺すというね <laughs> この映像すごいねいやいやすごいよほんまに強いよこれ絵面が重いな胃もたれしちゃうこれちょっとあの鍵っこでタイトル閲覧注意閲覧注意はいやりました肌をきれいにした感じですねこれがこれほらほんまやほんまや全然違うババアじゃなババアじゃって学お前そううちここが長いからここをここギュッてやる。これは、うん、アプリでもできるできるっちゃできる最近のはできるあできるんだ自動 うんうちは手動でもうこのままね、うん、すっぴんのままきれいにしましょううわちっちゃくなったキモまだキモいまだ何してもキモいなんかこのな髪の毛やばいってこれいやこの髪の毛が可愛く見えてくるからマジうん最後てか何なんこの表情ほんまにもうはたちゃってじゃないちょっと照れやがって 効果が出ちゃいました今。あすごい笑わせたんじゃ。ん、ほんまじゃちょっと笑った。 まだ腹立つちょっと腹立つのちなみにあの皆さん今回初対面だからねうちらね3時間前に始めちゃったぐらいのね、早かったよここが合うまで合かったねあっという間だったね見てああもう絶対コラボしたいって思った瞬間に DM 送ってそうそうマ田さんが来ました今回ありがたいことにおじさんマジ秒で帰ってきてうわもう秒でやりとり秒でやりとり仕事ができるほら完璧えなんか <laughs> えなんかちょっと良くなったらほんまにでしょで目を落としましょうちょっと <laughs> シュールだね、シュールだねすごい自分ないやこれがね超尊い顔になってきますからだんだん髪の広がりも全部愛おしくなって愛おしくなってくるこれはもうね尊く二重描きましょう二重描くここに関してはマジで無言になりたい はいオ OK できましたこれがベースになりますねえ使えあとうちが直したいところってもうどうにもならんと目の位置なんようちが直したいところあどうしたらいい本当は目の位置を一段階下げたいところ <laughs> 一段階一段階下げたいマジで <laughs> じゃじゃん総勢モデル百四4人3 0ページ英語サイズ無敵のエロ本が現在アマゾンにて 発売中です。ぜひともチェックしてください。概要欄に載ってます。なんか目でかくなったらえ二重じゃん二重になったらうちだんだんねおうそしてもう今のほんまに最大のね なんだけどパーソナルスペースがうち狭くてああそうねそう近づいてもいいってことね、はい、そうそうそうそうそれ言われて気づいて男性 YouTuber とか女性ファンが多いから触ったりするのがやっぱあんま良くない だけどうちほんまに無意識に男女を区別せずもう本当に触りまくるって奥さん言い方悪いほんまに言い方悪いガバガバそれでこの前めっちゃ怒られてうちほんまに無意識にうちわーって触っとって後から動画見て言われて気づいてうちめっちゃ人のこと触っとると思ってそれを今直したいってめっちゃ思ってしまうあまあそれいいと思うんだけどなそういいとこってそう言ってくれる人もおるんだけどやっぱそう思う人もおるよなと思ってそれは直そうと思ってマジで全力 力で話してるしの中にめっちゃ泣いたえ、うん、なんでうちは人を触ってしまうんだろうと思ってえマジで反省会した確かに嫌じゃろうなと思って本当にまだ私今日一回触れられてないけど大丈夫あ <laughs> って4時間しか経ってない人まあさすがに見てるじゃんだそこまでガバじゃないんだそこまでガバガバすごいまつげもつけましょううん ほらほらなんかもうちょっと可愛くなったちょっと可愛くなったなったはいやだやだやめて見たくないおなんかちょっと可愛くないちょっと可愛くないちょっと可愛いよねもはや、ね、ちょっと可愛くなってる尊さ出てきたでしょ、うなんか服もちょっと合っとるもん <laughs> <laughs> 服似合い始めた なピン気なピン気なきのに眉毛を描いてうわ動物好き小学校の女趣味フクカフェみたいなあ優しくなって優しくなってるね <laughs> 貯金額56万円って感じ <laughs> 入れますうわマータソに似とるって言われる一番上の人 <laughs> マータソ上位互換ねあそう上位互換 はいできましたすごい完璧ですねいやでもすごいマジ限界を見た元を知るとはいわあほんまや髪の毛が意外といけるというね、うん、山んぼでなくなりました確かにだから髪の毛っていうのは見た目によって変わるんですよねあえてバサッとしてるように見えるっていうふうに なってことですねヘアカタログもな顔に応じてこうった方大丈夫かなってのもねヘアカタログもこの髪の毛私やって大丈夫かなと思うけど可愛いやったらなんか OK みたいなもんねなるからこそブスにはブス用のヘアカタ欲しいマジで失敗するから というわけで本日は奇跡の1枚のコーナーでしたありがとうございます、まあ、その方では総集編みたいな、はい、ヘアもメイクも加工もやってますんでぜひ見てください見てくださいありがとうございましたありがとうございましたうちもまだ捨てたもんじゃないなと思えた <laughs> ほんまに、はい、この動画がいいと思った人は高評価ボタンとコメントお願いしますコメント、あとチャンネル登録あお願いいたしました、ね、とにかくチャンネル登録してマジでお願いします頼むわじゃあ最後締めの一言締めの一言あっとなんかうちのチャンネルが バしてもらう感じでえ何それ突然プレッシャーかけるが怖っもう本当ねそこがもうね要なのでねえマジえなんだうち弱いそういうのか加工するまでが